Bună! Astăzi vreau să-ți uh, improvizez despre a continua. Pentru mine a continua e cel mai puternic verb, uh, deoarece mm, înseamnă a trăi, a exista în cel mai, uh, în cel mai frumos mod posibil. Au existat clip în viața mea când era să nu mai continui visul și faptul că am cum să spun, am uh, forțat puțin nota ca să continui, trecând peste toate prejudecățile familiei și ale celor din jurul meu, uh, mă ajută acum să, să trăiesc. Mi se pare cel mai frumos verb al meu, a continua. Și îmi pare rău când văd oameni în jurul meu care nu-și mai urmează visul și nu-și mai continuă. Pentru tine ce înseamnă a continua? Pa!